pribadi saya sudah mempelajari uh, metode terapi spiritual ini sudah 15 tahun. Jadi saya memang mencari itu, Saya memang uh, haus akan ilmu spiritual terutama untuk pengobatan. Saya memang pengen fokus ke pengobatan supaya saya bisa tetap uh, menebar manfaat di usia tua saya nanti gitu. Nah, selama 15 tahun itu saya mempelajari berbagai metode dan juga saya berguru kepada beberapa guru. Sampai akhirnya saya bertemu dengan guru saya Panglima Langit yang menurut saya ilmu yang beliau ajarkan itu sangat Eh, cocok dengan saya, instan bisa dilihat hasilnya saat itu juga dan tidak bertentangan dengan agama. Karena itu saya percaya diri. Tapi itu pun melalui proses ya. Saya pertama saya jadi uh, apa pasiennya dulu, saya diobati, dan uh, eh, saya dibuka aura, terus uh, saya bilang saya pengen belajar, pengen jadi uh, terapis juga. Terus dia bilang, "Oh iya, tapi uh, ada syaratnya gitu." Pokoknya harus memang benar-benar niat tulus ikhlas suci pengen bantu orang gitu baru bisa dan dia bisa mendeteksi nih hatiku nih beneran pengen niat atau cuman pencitraan nih dia tahu gitu oke okay. dia lihat bisa sinkron dengan ilmu yang uh, akan diturunkan lalu ada semacam apa ya ijazah gitu jadi ilmu nggak sekedar diajarin selesai nggak tapi ada ijazahnya juga dikukuhkan oke okay, sudah boleh buka praktek baru kami berdua buka praktek berkolaborasi berpartner untuk uh, buka pengobatan spiritual ini dan setelah itu banyak keajaiban yang saya rasakan misalnya nih saya sudah mengamalkan ilmu doa-doa yang diberikan oleh Panglima Langit nah ketika eh, suatu saat ketemu dengan teman saya saya sebenarnya sering ketemu papasan tapi nggak pernah ngobrol sekali waktu ketika ngobrol ini dia seorang drummer Eh, kami mengisi acara di suatu tempat yang secara rutin seminggu sekali gitu. Nah, ada kesempatan kami ngobrol dia cerita, ah, Mbak, aku sebenarnya pengen cerita dari dari kemarin-kemarin loh, tapi belum sempat baru sekarang mau ngomong. Emang kenapa Mas? Kok kayaknya serius banget. Tahu nggak Mbak, kemarin-kemarin tuh kalau saya papasan sama Barat tuh saya rasa mual gitu. Hah? Aku kan kaget. Wah, apa salah saya? <laughs> Saya gitu tadinya, saya nggak tahu kalau itu ada hubungannya dengan ilmu yang sudah saya saya pelajari, doa-doa yang sudah saya amalkan. Terus, terus, terus mas, iya terakhir puncaknya waktu kita ketemu di musola memang saya ketemu di musola waktu itu saya ngobatin e, berdua dan panglima lain ngobatin e, tante Erni Johan saya lihat sih dia sholat di pojok satu musola dan di tempat yang sama kita ada interaksi e, maksudnya di tempat yang sama dalam waktu yang agak lama bukan sekedar papasan nah dia cerita nah itu tuh terakhir saya ketemu mbak itu mualnya nggak ketahuan saya lari ke parkiran Uh, saya sudah berniat dan saya sudah berkomitmen kepada diri sendiri kalau saya ingin di masa tua nanti tetap bermanfaat bagi masyarakat gitu dan saya pengen bermanfaat di bidang yang memang saya sukai dan uh, saya mampu memang bidang saya saat ini adalah uh, nyanyi di dunia entertainment tapi apa salahnya ketika saya bisa menghibur sekaligus bisa mengobati jadi saya bisa uh, seimbang hidup saya ada saatnya saya harus harus uh, menghibur itu nilainya adalah nilai dunia dalam tanda kutip ada juga yang nilai ibadah yaitu saya membantu orang dengan uh, mengobati ini jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika bisa menghapus air mata orang lain menjadi sebuah kebahagiaan ya apapun yang di uh, apa dikomentari apapun akan dikomentari oleh oleh uh, masyarakat apalagi sekarang zaman sosmed gitu tapi saya tetap akan uh, apa niat lurus tulus ikhlas ingin tetap mengobati orang dengan niat membantu sesama apapun yang diomongin orang udah biarin aja kalau kita ikhlas insya Allah nanti akan ada imbalannya tersendiri jadi saya tidak khawatir tidak risau akan komentar orang-orang yang ah, mereka kadang tidak tahu ilmu ilmu ilmunya nggak tahu uh, hanya menghujat ya itulah manusia gitu. kita tidak bisa mengatur orang harus berprasangka baik sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah mendidik diri sendiri untuk selalu berprasangka baik pada orang lain. Itu aja. Jadi tetap positif, jangan sampai energi kita bocor terus sudah gitu ternodai uh, energi negatif dari komentar orang.